Uy! Uy, Kinchi! mapay ka ba? Bigay ka naman dyan. Dahil mag-exam ngayon. Patay tayo. Hindi pa ako nag-review. Papagalitan na naman ako nito. Oh my. Ha? Wala. Ah, sige. Bili na, na ako doon sa tindahan. Malapit lang naman. Sige. Balik nga ako. Sige. Mahal naman ito. Tagdos. Isa lang. Dapat tatlo. Ay. <laughs> Uy! Nandito na. Ha? Bumili ka din? Ay, sayang. Hindi ka si mama. Sige, huwag na ako. Hanapin ka si mom. <laughs> Sige, hanapin ko. Sige. bekas Usama Kenji eh, thank you look eh, thank you beri na Kenji! Ha? Diba malapit na? Oh. Nakita ko dun. Nakausap pa. Teacher yun sa Pilipino. Oh. Sunod niya. Nandun. Uy, kapit ka dito. Dito ka. Hindi ka lalapit? Gusto mo? Halika. Halika.